objetivo por acá. Yo me voy al fondo. ¿Me voy a caer aquí? Me lo voy. Va a ah, seguir cambiándote. Okay. escuchaba pasos, compa. Ah, morito, boludo, morito Es kazak. Ja se vidim, ja se. Ne vidim, puno vidim, da se neće biti. Ovo je video, video. Du du du du du du du du du. Todo compa. Creo que hay Enemy dropping into the AO. Enemy UAV active. Hijo de puta, bro. Madre mía. Gas is inbound. Marking new safe zone. Bueno, ¿cuánto dura esto, pues? Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. Yeah, brother. No me jodas, bro. <laughs> Pobrecito tú. Pobrecito tú. Pero que era también medio obvio. Que vas a salir por aquí, tú pues, A ver, uno acá al frente, pero. Eh, que esto está bugueado. Boah, Digga, was ein Fan? Dios sigue ahí. Malo, que eres malo, bro. Son malos. Son malos, bro. Son malos, bro. Gas is inbound. Marking new safe. Victory is within reach. Ready loadout drop on the way. No lo sabía que yo iba. Madre mía, tú. Por <coughs> la puta. Gas is inbound. Marking new safe zone. Need area recon. UAV beginning flyover. Over. Over. Vale, uno a la izquierda, uno al frente, voy a poner al frente. Aquí. Madre mía, tú qué bien la acabo de hacer tú. Men, por Dios, tú, de verdad, qué asco esos ¡Ah, no, que no me mató! Bro, que no me mató él. Que no me mató él, que no me mató él, que no me mató él, me mató un sniper que no tiene nada que ver en la puta pelea. No, no, no, no, no puede ser, bro. Un tipo que no tiene nada que ver en esta puta pelea me mata. No puede ser, bro. No puede ser.